नक्कीच कन्फर्म होतात सर्व संघ खेळायला येतात या ठिकाणी आपण पहिल्यांदाच या ठिकाणी आंतरगावांच्या मार्फत पंच देखील आपण प्रोफेशनल पंच या ठिकाणी उपलब्ध केलेले आहेत त्यांचं देखील या ठिकाणी आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत सर्व ग्रामस्थ आयोजक या सर्वांना या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतो आलेल्या सर्व खेळाडूंना देखील या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि माझा या ठिकाणी आपण सत्कार केला दोन शब्द बोलायचं मार्गदर्शन दोन शब्दाचं मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण संधी दिली त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून आभार मानतो धन्यवाद